Hey guys, welcome back to a new video and Saffron is back with the new graphics mod pack video and जो कि graphics mod pack आपको यार इस वीडियो में आज मिलने वाला है वो है आपका GTA 5 का एक और realistic graphics mod pack GTA 5 के बहुत सारे graphics mod pack मैं अब अपलोड कर चुका हूँ और काफ़ी सारे graphics mod pack के अंदर मुझे बहुत अच्छा जो है response मिला है प्लस उसके साथ में मुझे काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स भी यहाँ पे दिखाई दिए और काफ़ी लोगों को वीडियोस पसंद भी आ रही है तो मैंने सोचा क्यों ना एक और वीडियो बना देते हैं तो मे भी ये वीडियो आपको और ज़्यादा अच्छी लगे प्रीवियस वीडियो से तो आज की जो ये वीडियो में आप लोगों के लिए जो मोड मैंने फाइंड आउट किया है वो मोड पैक थोड़ा सा यूनिक और थोड़ा सा रियलास्टिक होने वाला है क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको स्काई बॉक्स के साथ में हेडलाइट्स के साथ में प्लस एच लाइट्स के साथ में आप आपको जो सबसे गौर कर देने वाली जो चीज़ है ना वो ये है दैट यहाँ पे जो मैप है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर दी गई है इस मोड पैक के अंदर और ये इससे जो है बहुत ही ज़्यादा रियलास्टिक लग रहा है ये वाला मोड पैक क्योंकि यार बिल्कुल हर एक मोड पैक में जो मैप की पोजिशन रहती है बिल्कुल बराबर रहती है उसी जगह पर रहती है ऊपर वाले पे लेकिन इस वाले मोड पैक में थोड़ी पोजिशन नीचे है अब आप लोग कहोगे पोजिशन नीचे होने से क्या होता है तो यार पोजिशन चेंज नहीं की गई है यहाँ पे इसका मैप का शेप भी चेंज किया गया है जो कि एक बहुत ही बड़ा अपडेट है और बहुत ज़्यादा एनहेंस करता है इस वाले मॉड पैक को सो इसलिए इसको मैं इतना ज़्यादा यूनिक कह रहा हूँ एंड uh, एक और बात इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो जाता है वो जाता है हमारे रिस्क की अल्दियांश को क्योंकि उन्होंने ये मोड पैक डिज़ाइन किया है सब कुछ उन्हीं के ये इस मोड पैक के अंदर मैं बस इसको शेयर कर रहा हूँ और उनका क्रेडिट दे मैं आपको बता रहा हूँ दैट उन्होंने ये वाला मोड पैक क्रिएट किया है पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है ठीक है वीडियो शुरू करने से मैं पहले ही बता दूँ ये मोड पैक मेरा नहीं है ना मैंने कुछ इसमें एडिट वगैरह किया है ठीक है तो यहाँ पे ये वाला मोड पैक के अंदर बेसिकली मैंने इसलिए ये सिलेक्ट किया है बिकॉज इसके अंदर जो बेसिकली जो कार्ड्स है वो आपको जी टी एफ फाइव की देखने के लिए मिल जाएगी सारी जी टी फाइव की कार्ड्स मिल जाएगी इवन स्पोर्ट जो कार रहती है आपकी जी टी फाइव के अंदर जो आपको मोड डाल के अप्लाई करनी होती है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी उसके साथ में रिफ्लेक्शन तो ऑब्वियसली मिल जाएंगे कुछ ऐसी क्लो स्क्रिप्ट देखने के लिए मिल जाएगी जो कि थोड़ी यूनिक टाइप की क्लो स्क्रिप्ट रहेगी और इसके अलावा आपको फ़ोन भी देखने के लिए मिल जाएगा तो आप कह सकते हो बेसिकली ऑल इन वन आपका जो है ये ग्राफिक्स मोड पैक होने वाला है क्योंकि इसके अंदर आपको फ़ोन देखने के लिए मिल जाएगा उसके साथ में आपको चॉप देखने के लिए मिल जाएगा एंड उसके अलावा आप हेडलाइट हेडलाइट वगैरह चेंज कर सकते हो उसके अलावा टेक्नोलॉजी सब कुछ जो है जी टी की तरह देखने के लिए मिल जाएगी जी टी के कैरेक्टर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे सो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया वाला जो मोड पैक आप लोगों के लिए होने वाला है फ़ोन में आप जो है कॉल कर सकते हो फ़ोन मोड के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ सेपरेटली जिसमें मैंने बता रखा है कि फ़ोन के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो क्या क्या नहीं कर सकते हो क्या कर सकते हो ठीक है तो सब चीज़ें मैंने उसे बता दी है तो वहाँ पे आप जाकर के वो देख सकते हो अगर आपको जानना है फ़ोन के बारे में और जी टी फाइव का जो फ़ोन होता है बेसिकली उसके अलावा यहाँ पे आपको जो जो स्टार्स है जब आपके पीछे वांटेड लेवल जब आपके पीछे पुलिस पड़ जाएगी तो आपके जो स्टार्स है वो भी बहुत अच्छे से ग्लो करेगी जैसे जे टी फाइव में होता है उसके साथ में आपको गन सेलेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा रेडियो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा आप रेडियो भी कस्टमाइज कर सकते हो टाइम को भी एडजस्ट कर सकते हो स्लो टाइम या फिर आपको स्पीड बढ़ानी है टाइम की तो वो सब कुछ कर सकते हो उसके अलावा थोड़ा सा आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सब जितने भी कुछ कुछ पब्लिक जो रहेगी आपके सड़क पर वो आपको जो है फ़ोन जो है अफोर्ड करते हुए दिखाई देगी एंड ये जो रहता है ये बहुत ही ज़्यादा रियल प्लास्टिक दिखाई देता है प्लस यहाँ पे सबसे अच्छी गौर कर देने वाली चीज़ों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी दैट यहाँ पे आपको व्हीकल देखने के लिए मिलने वाली है जी टी की जो कि स्पोर्ट्स कार्स और नॉर्मल कार्स भी देखने के लिए मिल जाएगी एंड इसका जो व्यू है इट्स ऑसम मैन क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ जो है जी को देखते हुए डिज़ाइन की गई है and I I think that ये वाला जो मोट पैक है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है क्योंकि यार ये है इतना बढ़िया और मुझे लगता है दैट अगर आप ये डाउनलोड करते हो तो आपको कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मोड है ये टेस्ट करके दिया हूँ मैं ठीक है वैसे जितने भी मोड्स होते हैं सभी को मैं टेस्ट करके देता हूँ लेकिन कभी कभार होता ही है दैट कुछ कुछ लोगों के फ़ोन में गेम क्रैश होता है गेम अच्छे से चलता नहीं है तो उन लोगों के लिए भी जो है मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई है दैट आप वो जाके वॉच करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो क्रैश होता है बेसिकली वो क्यों हो रहा है आपके फ़ोन में क्रैश क्यों हो रहा है है क्या दिक्कत है तो आपको सब समझ में आएगा अगर आप मेरी क्रैच वाली वीडियोज़ देखोगे तो मेरे चैनल पर जाओ फाइंड आउट करो उस वीडियो को आपको मिल जाएगा उसी के अलावा आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट में बेसिकली ये बेनिफिट रहेगा आपका दैट आप कोई भी मोट फाइंड आउट करना चाहते हो छोटे से लेकर बड़ा मोट पैक आपको सभी मोट पैक जो है वहाँ पर मिल जाएंगे जी टी की प्ले लिस्ट में जो कि मैंने ऑफिशियली बनाई हुई अपने चैनल पे और उसके अलावा यार वहाँ पे लगभग लगभग 90 के एवरेज जो है मोड्स हो चुके हैं 90 नाइन्टी नाइन्टी एवरेज वीडियोस है वहाँ पे तो बहुत बड़ी बात है दैट इतने सारे मोड पैक मैं अब तक अपलोड कर चुका हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्यूचर अपडेट्स के लिए फ्यूचर मोड्स के लिए लेकिन हाँ एक चीज़ अभी हम भूल रहे हैं वो है इंस्टॉलेशन सो so गाइज मैं आपको इंस्टॉलेशन की ओर लेके चलता हूँ देन वीडियो को हम फिनिश करते सो so, सो इंस्टॉलेशन देख लो कैसे पेस्ट करना है कैसे रीनेम करना है ठीक है इंपॉर्टेंट है वो सो या let's go to the installation so I hope आपने इंस्टॉलेशन पूरा वॉच कर लिया होगा आपको समझ में आ गया होगा फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट में बोल सकते हो एंड गाइज लास्ट में एक ही बात कहूँगा दैट वीडियोज़ को बनाने बहुत मेहनत लगती है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को ऑल पर करके और सपोर्ट देना मत भूलो क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है फॉर फ्यूचर वीडियोज़ एंड एक अलग से फीलिंग आती है दैट काफ़ी सारे लोग जो है वीडियोज़ चाहते हैं बनाने का मन भी करता है ओबियसली तो लाइक दे करके और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए आपको फ्यूचर में बेनिफिट भी जरूर मिलेगा एंड वीडियोज भी आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम ठीक है तो मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में thank you so much for watching this video मुझे कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा एंड बाय